E per questo motivo Fedez ha deciso di ritirarsi dalle scene. Uh, interrompiamo il programma per darvi una notizia dell'ultimo minuto. Pare infatti che la scena musicale italiana stia andando completamente a fuoco a causa di un sovrappopolamento di essa da parte di poser e ragazzini convinti di poter scampare al mondo del lavoro cercando invano di imitare i propri idoli questo momento sul posto sono intervenuti i pompieri, i quali stanno facendo il possibile per riportare la situazione alla normalità e riportare tutti a casa. Ecco in esclusiva le immagini del loro primo intervento. Ancora i catrami, ancora la fame Ancora tu che sbocci con i soldini che ti dà tuo padre Ma adesso la musica cambia con Macchio Siamo usciti da questa gabbia, siamo passare Ma che nonostante la testa ti scoppia dallo scorso maggio mancava sta coppia Coppia di picche tipo quella tipa Tu col pistolino ma lei vuole il mitra Mi trovi ad un metro e mezzo dal flop Cambia la mano e frate quel top Toglimi l'auto di un fidati fra Che spacco il doppio e vendo la metà In mezzo alle fiamme come i pompieri di mattino sera Come i pompieri saliamo la scala Come i pompieri spegniamo sta scena Come i pompieri in mezzo alle fiamme Come i pompieri di mattino sera Come i pompieri saliamo la scala hai giocato col fuoco Lo sai cosa facciamo? Ci prendiamo il tuo posto Attento perché frate la finisce arrosto E questi ci dicono scarsi però ce lo dicono dalla panchina Con il fumo in testa e l'invidia che brucia li spegniamo con mezza rima Conosco una filastrocca che fa fra gli appigli Ti servono se vuoi sfondare Se rimango nella mediocrità sappi di sta scena Paura noi non ne abbiamo Si fottano i carabinieri siamo dei veri frati poi pompieri Frati ho visto ieri giravi col cane la cagna che frati si vuole accoppiare Non ci copiare che non ci riesci Esce ti ammazzo come una vipera Sei prevedibile come su Instagram il messaggio ragazza me le esci Adesso sta zitto e cresci Tu tu tu dormi lei piglia pesci Bra bravo me sono mi piace Riposa in pace sapendo che non ci dispiace Occhio per occhio, dente per dente Scena a fuoco, tu sei perdente Dai sta rima è troppo banale Andiamo avanti per favore Va bene in mezzo alle fiamme come i pompieri Dimmi dove eri, stavo male ieri Il giorno che svolto ma non mi vedi Attaccati al palo come i pompieri Sono in ascesa, ho questo presagio Se va a puttane mi metti in ostaggio Si conta chi non guarda il viaggio in paesaggio E chi chiama plagio il nostro linguaggio E il corpo nazionale dei vigili del fuoco Ci fotti e ti fai male Perché hai giocato col fuoco Lo sai cosa facciamo